як зумів ти всіх нас полюбити, кожного тут на землі. Я не знаю, як один ти постраждав, щоб жити. Разом вічно ми могли. Ісус, тобі вже вкотре я зізнаюсь, люблю не на словах. Господь мого життя, лиш для тебе кожна мить моя, Ісус, я не знаю, в чому не кожен вірить в Слово Боже, то що ньому сила є. Я щаслива, що дорогу я знайшла до нього віра моя приведе. Ісус, тобі вже котре я зізнаюсь, люблю не на словах, ти є цар, Господь мого життя, лиш для тебе кожна мить моя. тобі вже котрий я зізнаюсь, люблю не на словах, ти є царь, Господь мого життя, лиш для тебе кожна мить моя.